هی سلام خوبی؟ بابا دهنت سید سلام خوبی؟ هی واتساپ هی WhatsApp برو How are you? Irani, Dada. I'm from. I'm. بابا به چه کجایی؟ من زنگ خوره Hey what's up How are you? Hey what's up How are you? سلام How are you? Fine, thanks. Where are you from? سبیل ایرانیه تو مال ناف ایرانی با این لحجه که داری <laughs> I'm from US but I use VPN of Iran آها I use VPN من وی پی ان داره تو فهمه آدم دو Yes Iran have a VPN جون شما خدا ویکیلی مخم تحتیل شو خدا ویکیلی مخم تحتیل شو به خدا نگه جانم قادر ما فیلم نگه خدا ویکیلی خوشگلی چرا نگیرم اسمانی هم هست خب شما به چه کجایی؟ ما بچه آبادم آبادان بس الان آبادانی؟ آره نه عزیزم نه عزیزم من عزیزت نیستم بابا بج... همه بچه آبادان خوش گلن خدا بابا این کارا رو نکن عاشقت میشه و آپ کا لڑکا ہے نا جرا اس کو سمجھا بابا یه سوال دوست به داری یا نه؟ بابا چه بدبختی تو چرا؟ صبر گرو همه خوشگلی رو میخوای کجا ببری؟ تو قبر بس کن اونم که نمیتونی اونم که نمیتونی الان میخوای یه صد سالی عمر کنی به نظرم چه خبره میخوام بابا خوب خوشکلی با رل بزنی با یکی چی برم خب،, خب الان تو آبادان الان آبادانین یا جای دیگه آبادانیم دیگه یعنی فعلا خونتون اونجاست کجای اسفان من اساسا شاین شهر بودم شاین شهر پس دور از شهر آره کاش اینجا بودی رد میشدم از کوچتون تو میخوندی وقتی یه پسر بهت میگه از ته دل دوست دارم همین روزاست که خونشون خالی شد دوست داشتنشون بکنه لاپاس رد بشی از کوچمون چی با یه آهنگ میخوام بردازم نوستالژی خب بذار هم انقدر خوشگلن که وقتی بهشون فکر میکنیم اعضای بدنمون به احترامشون میستن تو Hey, what's up? Hey, what's up? من ایرانی هم How are you? Polish ایرانی What? بله سرمون کردی Speak English, my dear. معلوم ایرانی از کجا معلوم ایرانی هم؟ از قیافت یک ایرانی همیشه میگه دوران نوجوانی هم من ایرانی ایرانی همیشه خونه داره من, من ایرانی نیستم خب من افغانم خب، خدا <laughs>